Kanggi Emang Yubabu Harjo rahwin Syatmojo Pinangan Ten Sandika Kebatang Sang Yogro Rawuh Kasuun Berkah Pangestu Pun الرسول سلام عليك يا حبيب سلام Mong soko wak kemawain korsten Silebat kohgrat Irode dalem gusti ingkang moho suci Duk hari kolo samono Wonton tetain gusti ingkang sinung jalu Tanapi yang walito Ingkang sumadyo tetapi darmani ngagesan si alami matyo Hamas tuti illo Jaring ujaring warokinu ingkang dahat pinundi undi sarto hangrolak sito harjo hangrolak ebdi indahing budoyo luhung pengering sesang titis yasmar sudi warga wali budyo tulus kawis toro pinawatin selim Bius jumeneng orang saling giring pasangan awes sesanti pasangan loro dadyo Jauh oh. piro dadyo pasangan loro ing hanggung mas budi Katun kambang kambang kumambang sekar triwarno kang oro jeru bokor sentono Mawar melati mewah kantin 我。 Bistoro pinanen salimbit wis pinaringan toyo wening ingkang mijil saking kendi pratomo Bapak mirin salimbit ibu suyakin ingkang ujuakin toyo wening Awan gambaran samu garang ingkang badilu mambah ingkang badilu mambah kedah tan ning ingkang galih menawi kalbu sahingga salah ketiga ger bebenan agung pinaring saged manggih karahayon kawilujingan wiwit donya dumuginipun alam delahan saged mujudaken bali semua ingkang jumbuh kelawan kepodhanganipun tiyang sepuh kekalih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah